Всім привіт! Ви на каналі Львів Медіа. Мене звати Арсен Данилюк. І сьогодні ми говоримо про стосунки України і в Білорусі, про ставлення українців до подій, які відбуваються в Білорусі, і про Нобелівську премію миру, яку минулого тижня комітет присудив е, представникам трьох країн Росії, України Білорусі. І говоримо про це ми із нашим гостем студії. Це Олексій Франкевич, е, опозиційний білоруський політик і е, координатор е, білоруського кризового центру у Львові. Доброго дня, пане Олексію. Радий вас бачити. А зараз уже керівник благодійного фонду Вільна Білорусь. Це ще одна організація? Чи ми припинили эту ініціативу кризний центр і зареєстрували благодійний фонд, який допомагає сьогодні перемагати російського агресора і допомагає білорусам, які опинилися у складній ситуації. Власне, давайте може з цього і почнемо. Розкажіть трошки більше про те, чим зараз е, займається м, товариство громади білорусів, які є у Львові. Ну, свою деятельность мы почали в Львове в 2020 году, после так званых президентских выборов в Беларуси, когда начались репрессии, когда десятки, сотни тысяч белорусов вымушены были покинуть свою краину из-за политического переследа. А, то есть, чим ми займалися? Ми займалися м, допомогою евакуації людей, яким була погроза життя, і в, в Україні займалися допомогою з легалізації, то есть допомагали открывать гуманитарные визы в Польшу, то есть э, тут допомагали, оказывали психологическую допомогу, правовую допомогу, то есть искали житло, а, шукали працю. А, Почалась війна, і Вам Ты, довелося змінитися? Ну, коли почалась війна, білоруси у Львові приймали від 50 до 200 е, жінчин і дітей біженців. Які вимушені були, скажімо так, з окупованих територій їхати до Львова. І ми... Ви говорите про українських? Про українських, так. Ну, скажімо так, так, був пріоритет білоруський, да, хто з'їжджав, але ну, це були перші, скажімо так, перший тиждень. А потім же все ж таки ми, як і всі українці, всі волонтери абмяніліся і почали рабіць е, скажем так ту справу яку робить сёння е, всі українці. Тому що сёння е, з російськими окупантами бореться на мою думку Україна вся об'єдналася, і кожны на своєму місці робить нешта для того каб перамагчы. Давайте про Нобелівську премію миру поговоримо. Я нагадаю, що е, минулого тижня е, Нобелівський комітет присудив її двом правозахисним організаціям е, з України і з Росії, і також білоруському правозахиснику Алесю Біляцькому. Е, Як ви сприйняли цю новину? Що, що вона для вас означає? Ну, для меня, э, то есть вельмі добра, што атрымаў именно такой чалавек, як Беляцкі, да, правазахіснік, чалавек, які з 96 -го года паслядоўна робіць сваю працу. А, Ён з- менавіта з 96 -го года займаецца ў краіне, в аўтарытарнай краіне, где дыктатура, пры дыктатуры а, по защиты прав чалавека. То есть, дзе правоў няма слова зусім, ён гэтым паслядоўна займаецца. Нават даже зараз, когда ён сидзіць у тюрме, а яго а, арганізацыя у падполі не прыпыняе сваю дзейнасць. Він вже вдруге сидить в тюрмі, наскільки я знаю, на початку У 2011 2011 году так 4,5 года йому дали. І зараз, десь більше ніж рік тому, його знову затримали, і він вже більше року навіть навіть суд ще не почався. Суда ще не було, так він підслідством. Е, Чи ви знаєте, де він перебуває зараз і в якому він стані? Ну, ён зараз э, знаходзіцца пад следствием в- на Валадарскага гэта следствие на Валадарскага суда не было пагражае ему недзе до 6 гадоў то есть опять ж таки у нас же ж няма правасуддзя яны ж могуць умяняць што згодна в 2011 году таксама ж яго пасадзілі за тое што нібыта а, уход ад сплат э, налогаў Э, Е, ну, насправді нас не дуже цікавить яке формулювання обере це так зване правосуддя білоруське. Ми, ми всі розуміємо, за що насправді його позбавили волі. Це за те, що він надавав юридичний захист, наскільки я розумію, жертвам репресій в Білорусі і, і продовжував цю роботу. Ну, так. Чи ця премія змінює його статус, чи чи може вона якось сприймати його, сприяти його звільненню, як думаєте? Ну, на мою думку, ні. Лукашенко, Лукашенко гэта не цікава, да, то есть на яго гэта не дзейнічае. А для таго, каб усё ж такі ў свеце пазна... все-таки еще раз паўстала пытанне нарушэння правоў чалавека ў Беларусі, гэта вельмі важна. Потому что а, все же должны разуметь, что Беларусь на сегодняшний день это оккупованная территория России, плюс диктатура а, Лукашенко. То есть, э, чтобы ставились все ж таки до беларусаў ну, з паразуменнем да калі вот кажуць чаму яны там не пускаюць чаму яны там не а, ладзяць супраціў ну то есть як з голымі руками да то есть что одна незаконная ўлада что агрэсары да яны ж будуць стрыляць мірных людзей іх нічого не запыніць Таму а, сітуацыя з правамі чалавека ў беларусі вельмі жахлівая і пра гэта надо казаць Тобто це не є таким сигналом до Лукашенка, аго в тебе тут е, Нобелівський лауреат в тюрмі. Думай щось. Він не- не на, сприймає. на мою думку не гэта ж дыктатар чалавек які фі- э, фізічна а, паслядоўна процягам 26 гадоў а, знішчаў э, людзей М, шмат людзей а, якіх бацькі жонкі дзеці нават не ведаюць дзе яны пахаваны это пачынае ад э, а, калішняго міністра ўнутраных спраў лічнага фотографа да лукашенко ж э, ён не мяняе сваю пазіцыю То есть гэта просты дыктатар якому а, гэтыя прэміі да яму не цікава Е, Е, в Україні досить неоднозначно сприйняли е, це рішення комітету з присудження Нобелівської премії. Не йдеться про те, що українці вважають, що е, білоруський правозахисник не, не заслуговує на це. Має на увазі те, що в одному переліку опинилися представники Росії, України і Білорусі. Хтось впізнав цьому продовженні цієї імперіалістичної маячні про три братні народи. Хтось, хтось побачив в цьому е, спробу стати понад конфліктом. А яка ваша думка щодо цього? Ну на мою думку гэта неправільна спрымаць як гэта прэмія дана дзяржаве то есть гэта не прэмія дзяржаве То сегодня чітка надо разделять беларусы беларускі на море лукашыстаў то есть лукашысты гэта сённяшнія якія здалі суверэніцет дзяржавы лукашысты гэта тыя якія пазволілі размясцілі расійскія вайска на тэрыторыі беларусі якія сёння стреляюць па ўкраіне да? то есть гэта лукашысты а ёсць беларусаў беляскі належаць да беларусаў беларусы гэта тыя якія творяць супраціў беларусы гэта тыя хто а, на тэрыторыі украіны сёння ў палку каліноўскага там батальон террор кожнага дня даюць віціч расійскаму агрэсару то есть э, трошки надо разделять и тогда не будет гэтых пытанняў А калі пытанне заслугоўваюць беляскі гэту прэмію ці не а среди гэтых беларусій я скажу так наверное дастойнейшего чалавека среди беларусаў а вольных беларусаў да беларусаў нема Е, Якщо в Білорусі е, нема прав людини, е, то які методи лишилися у тих, які намагаються захистити ці права, яких немає? Що, що вони можуть робити? Ну, глядзіце даже сегодня в подполье что это э, в беларусі каля трех тысяч паліцца заключенных что яны робяць яны а, па-першае дапамагаюць сем'ям а, палітзаключёных збіраюць перадачы памагаюць фінансава аплачваюць нейкія камунальныя аплачваюць штрафы і так далей то есть працы шмат і плюс усё ж такі ёсць жа ж надзея што гэты прыступны рэжым а, калісьці мы смецём і то есть збіраюцца ўсе даказательная база да парушэння гэтых чтобы усе гэтыя людзі яны панеслі а, справядлівае пакаранне это надо рабіць абавязкова то есть усіх пачынае ад этих суддзяў а, міліцыянтаў усе тыя хто тварыў гвалт все гэтыя гады яны должны быць люстрыраваны да і панесці пакаранне потому что без гэтых а, механізмаў грамадства ж не зменіцца ніколі тады Тобто є якийсь реєстр Так, злочинців? так, да, яны збіраюць і ў міжнародныя все ж гэта вся гэта інфармацыя ідзе гэта ж і е іх работа паслядоўная што яны все гэтыя 26 гадоў яны стучалі ва ўсе калакала і данасілі ўсяму суспільству мировому што адбываецца ў беларусі Мені ця ситуація нагадує десь, можливо, Радянський Союз 70-х років, коли теж здавалося, що ну, надії нема і можливостей ніяких нема, але історія показала, чим це все закінчилось. Е, якщо говорити про те, що зараз відбувається в Білорусі, я читав в вашому інтерв'ю, ви називаєте це окупацією. Ви говорите про те, що відбулася збройна окупація Росією Білорусі. Е, які ознаки цієї окупації ви бачите? Ну глядзіце акупацыя пачалася плавная еще ў 96 годзе калі подпісалі гэту дамову о саюзным государстве а канчатковая акупацыя скончылася на а, 20 лютого 22 года когда расійскія войска не выявілі свои войска после так званых обучений навчання, якія скончыліся да яны іх не вывели а 24 яны напалі на Украіну і маё асабістае меркаванне калі б не а, скончылася не закончылася гэта акупацыя да наступа б на Украіну не было то есть вот як она закончилася да таму і пачаўся наступ паўнамасштабны а, на Украіну А навіщо в цій війні Росія і Білорусь? Це тільки територія, це можливість е, організовувати вторгнення, можливість е, розміщувати там авіацію, ракетні удари завдавати. Ну так, а у нас а, с Украиной больше за тысячу километров совместной границы. Плюс а, геаграфічнае палажэнне яны ж а, Лукашенко гэта гаўтляйтер а, Кремля пастаўлены Путиным. І на мою думку зараз што будет еще адбывацца ён будет же ж кашмарыць не только Украіну яны будуць кашмарыць і а, страны НАТО той бок Польшу прыбалтику яны будуць пугаць размяшчэннем а, ядернай зброі і ударам по а, альянсу НАТО то есть гэта ж очевидно да, для чого Кремлю патрэбна Беларусь Це плацдарм такий, Так, так? Це так, плацдарм. Чи е, наскільки е, Путін, наскільки Росія розраховує на те, що щоб залучити Збройні сили Білорусі вже до безпосередньої участі? Ну, глядзіце а беларусы ад слова зусім не хацят у гэтым прымаць удзел і э, для ну, Мені для здається, ка- що і сам Лукашенко не дуже Э, хоче. 100% Лукашенко будзе да паследняга э, намагацца нейкім чынам правіляць і уйти ад гэтага то есть ён разумець як только его дадавіць канчаткова і будзе нейкі прыказ на наступ а, гэта его палітычная смерць Ён гэта ведае да і а, усе ж добра ведаюць э, што калі будет пачнецца допустим так званая беларуская мабілізацыя беларусам раздадуць зброю і скажуць наперад да то есть вы ж ведаеце што адбудзецца мы що гэта і гістарычна прыхадзілі яны ж гэта все ведаюць то есть і так яны гэта ведаюць і, і я думаю што і Путін гэта ведае то бок зараз да гэты плацдарм будзе выкарыстоўвацца э, в скажем так в нейкіх планах Крымля а Лукашенко будзе да апошняго віляць і каб э, гэтага не здарылася Ну, Лукашенко мені зараз з початку війни нагадує таку собаку, яка постійно гарчить, гавкає, але м, вкусити не наважиться. Е, якщо раптом таке наважиться, або ну, його переламають і він і, і, і змусять. Е, як це сприймають, ви говорили, що є білоруси вільні, є Лукашисти. Напевно, є частина пасивного суспільства, яке пасивно сприйняла і узурпацію влади, і пасивно сприйняла цю окупацію. Як вони в цій ситуації поведуться, коли вони раптом опиняться в стані війни? Ну, глядзіце а, на мою думку даже у Лукашенко ніхто не пытаў а, м, скажем так дозвола на размяшчэнне расійскіх войск на выкарыстоўванне а, воздушного пространства да? Яго Його ніхто- просто повідомили, так? Ну, по факту робіць і все ему куда уже деваться тому что ён скажем так э, кон- канчаткова страціў сваю легі- э, скажем так э, легімітыўнасць гэта пасля событий двадцатого года э, калі его падтрымаў толькі Крemль і то есть і э, Крemль стаў фінансаваць все гэтыя рэпрэсіі которые пачаліся ў беларусі адбывацца А, то есть э, яго няма уже выбора то есть ён стаў гэтым гаўтляйтарам Крымля і ён робіць усё тое што яму там у Крымлі кажуць ён гэта і робіць А, што стасоўна беларускага суспільства яны а, там есть такая пазіцыя і большасць простых звычайных людзей яны не то что там не падтрымліваюць допустим военные а, гэту вайну России якая развязала против Украины яны у іх іншая пазіцыя яны не хотят уцягивания военных действий ни на баку никого вообще чтобы их не было ни там ни там да вообще то есть война для них это вот э, такая вещь да, на а, скажем при помощи чаго лукашенко 28 году а, заставался у власти он же заўсёды казал абы не было войны да война там там а гэта такой островок благополучия да где ніколі не стреляюць где ніколі не будзе войны і гэта правда так то есть люди калі а, нешта пачнецца да то есть я думаю что там гэтыя людзі э, вымушаны будуць э, рабіць высновы і будуць даваць уже супраціў мы помнім другую сусветную вайну і тое же партызанства і так далей далей я думаю что так нешта такое адбудзецца калі ў людзей а, яны будуць уже вымушаны браць зброю ў руки калі а, появятся ахвяры среди мирного насельніцтва тогда уже я думаю в беларусі пачнецца супраціў Ну зараз я знаю, що в Білорусі вже відбувається певний спротив, наскільки він масштабний і чи він має можливості далі тривати. Ну зараз э, паўтаруся гэта беларусы якія ваююць на баку Украіны гэта дыяспора якая збірае э, гуманітарную дапамогу дапамагае ЗСУ э, временным переселенцам у Беларусі на жаль сёння любое скажем так любое э, проявление супраціва да яно караецца жорсткай у жорсткай форме то есть за лайк в социальных сетях а, вы получите годов 6 тюрьмы а вы бачылі што было з гэтымі лічнымі партызанамі людзей якія пусцілі падаткосы ім прастрэлілі пры затрыманні прастрэлілі калені прастрэлілі ногі да то бок а, наадварот сёння а, даже на мою думку было бы вельмі добра што вот гэтыя людзі вольныя беларусы да то есть яны павінны недзе чакаць наоборот затаіцца да і чакаць готова моманта да калі патрэбен гэты супраціў Таму што яны наадварот шукаюць всех актыўных людзей рэпрэсіі яны не спыняюцца рэпрэсіі ідуць кожнага дня дома ператрусу затрымання всех кліноўцаў допустим хто тут воююць да іх ж скажем в отношении іх возбуждаюцца крымінальныя справы а зараз яны пытаюцца дыстанцыйна лішаць нас грамадзянства яны робяць усё каб мы з'ехалі з краіны яны пачынаюць кашмарыць бацькоў старых да то есть яны робяць усё каб зачысціць поўнасцю пратэсны электарат у беларусі М, Що відбувається з родичами, наприклад, тих, е, тих вільних білорусів, які воюють зараз в Ук- в Україні? приезжают додому звольняют з працы возбуждают криминальные справы садять в тюрьмы Тобто далі це, от- ну, це виглядає як така дуже темна ніч, але світанок, напевно, має колись настати. З чого він почнеться, на вашу думку? Тобто ця деокупація, деузурпація Білорусі, з чого вона мала би початися? Ну як бы гэта жудасна не звучала да сёння а, у нас з'явілася акно мажлівасці як толькі Украіна пераможа Расію а яна уже ні ў каго няма сумневу што менавіта так і будзе да як только расійская імперія падзе у нас з'яўляецца мажлівасць пачынаць працэс дэакупацыі і а, снесём гэтую прыступную ўладу даже калі а, яна не распадзецца а Украіна пераможа і выйдзе на граніцы там я не ведаю якого 91 -го года там 14 -го года 22 -го года да а як только аслаблівае Крымль і у яго не будзе такіх же патужнасці падтрымліваць гэты дыктатарскі рэжым у нас з'яўляецца окно возможностей то есть беларусы должны подстав уставаць і зносіць э, пачынаць працэс дэакупацыі зносіць гэту прыступную ўладу і пачынаць нейкія дэмакратычныя рухі І у вас вже будуть досвідчені, навчені військові. От, власне, білоруський легіон імені Кастуся Калиновського. Е, Чи можна його сприймати як такий прообраз е, Збройних сил нової вільної Білорусі? Ну так. Э, Ну і вельмі добра, што ў Украіне есть жа ж не только полк Кастуся Каліновскага, да, беларусы ваююць і в іншых а, падроздзелах ЗСУ. То есть так гэта людзі, якія па-першае яны а, получат а, баявы досвед. Па-другое, гэта все людзі, якія то есть назовем их так сапраўжныя вольныя беларусы тыя людзі якія мараць жыць у вольнай незалежнай краіне так это людзі якія прыйдуць на дапамогу беларусам самой краіне да, для того каб э, э, смесці э, узурпатара і акупацыйны гэты рэжым я дякую вам за цю розмову, пане Олексію. Е, нагадаю, що з Олексієм Францкевичем, головою благодійного фонду Вільна Білорусь, ми говорили про те, що власне зараз відбувається в Білорусі, про те, як вільні білоруси борються за демократію у своїй державі, як допомагають нам у боротьбі із Російською імперією.